中文起名字是很夸张、很变态的。中文起名字是起那种就是华而不实的好几个名字都很像啊，然后让你云里雾里的，他妈故弄玄虚，让你听不明白，还说平沟犬和百犬有什么区别？按国际的常识来讲，这是没有区别的啊。很多人在网上跟我说，说欧美国家这样是那样，我就问一句，你他妈会说英文吗？ 连护照一看，哪个国家都没去过，在那他妈教课，跟我说韩老师说的不对，我说的对，你大爷，你连老外说话都听不懂，你跟我讨论谁谁对谁错了？英文里这是叫这个叫 hook，这叫阿巴 a 是 upper cut，从下往上切，是这个英文含义。Hook，OK，hook 在英文里有钩子的意思，但你不能说它有钩子的意思，它就是这个勾拳，明白吗？所以说呢，按理来讲，我认为这个就是勾拳，这是中文的勾拳啊，因为它是从下往上啊，叫 upper cut，这是摆拳。所以按我们的常识来讲，我们不颠覆大家的认知，这就是勾拳，这就是摆拳。一般英文里面也不会讲说身体摆拳、身体勾拳，因为英文不会说 body upper cut。 Body hook，教练只要拿手，OK，body，body，body，一说打身体，明白了？大家都口语化的沟通了，对吧？啊，你会说话跟写文言文一样，写论文一样说话吗？这个只有一个翻译，这个只有一个翻译，这个也是版权，明白吧？